大家好，我是游轮。今天要来使用的是游戏里面买赛季手册后才能解锁的英雄神谕者西雅 （A.K.A. 月女）。然后我们月女要使用的流派是电商双重突刺 （A.K.A. 电戳戳）。原理就是把物理伤害转成闪电伤害，同时吃到物理跟闪电两种伤害的各种增伤效果，然后用双重突刺的影袭辅助。 创造出一大堆串影分身进攻，堆叠出大量的伤害效果。而这个流派最重要的优点就是，它不是旋风斩。那么直接来看技能，我们的核心双重突刺必须五连，回血技能打王时换成复合药剂，狂化野性换成减少冷却，螺旋级位移用的，缺能量的时候砍它格子就对了。 冲锋战吼增加我们的幻影数量，公牛之怒增伤技能。如果觉得扣血压力太大，可以换成嗜血术。嗜血术就配上聚魂、浴血和狂热。然后是我们的光环，主要是回魔能量太多可以带回血。集中诅咒左下的狂猛，如果魔量不够，可以改放召唤雷霆之灵。最后雷霆加持。 能量不够，可以先不用增加闪电伤害。再来，我们看天赋。天赋这边就直接看画面参考就好，只要记得核心的天赋点不要乱动，单纯的伤害或是攻速都可以调整成血量、魔力等等。天赋不用太死板的照抄，因为我也是随时都会跟动。英雄特性：上上上上下上。 月女的英雄特性会自动帮我们把三种祝福补满，然后神罚会将祝福全部消耗，打出伤害，并给我们一段时间的增伤效果，让我们在大后期的输出上限甚至可以超过版本之子狂人。最后装备的部分比较复杂，在我们还没有足够的财力去做克制装的时候，我会建议先以这些暗金装备为主。 剩下的部位就先剪地板的来用，最好是可以找到抗性，还有点电伤、点物伤等等。克六或是克七开始，怪物的强度暴增，我们容易刷着刷着就暴毙了。这时候就可以开始慢慢用灵杀去弄出一些生存装备，去把抗性跟血量撑高。之后如果稍微有一点财富，可以把武器换成这两把暗金。 虽然都不便宜，但有了这两把，通关克七万界、黑潮三门、刷克八就都不是问题了。这也是我目前的游戏进度。我现在身上这些是自己随便做来过渡的，但是我不该拿护甲装来做，因为我毕业要弄的是签名流，最后要冲高的是闪避而不是护甲。再来就是大家喜闻乐见的木桩环节。 目前这个伤害要再提升的话，可能就要去花个几百火弄成千笔流，这样才能通关克巴万界跟四门，是我之后要去努力的目标。那攻略到这边就告个段落，之后如果我成功通关四门的话，会再发影片，让大家看看这个流派毕业的话是长什么样子。在最后就请大家顺手帮我按个订阅跟赞。 有问题可以在底下留言，或是在我 YT 跟 Twitch 开台的时候来问我。我们下次见，拜拜。